Hallo, wir sind hier im Freilichtmuseum Kommern. Ich bin der Museumsschmied Dieter Knau und bin gerade wieder am Restaurationsarbeiten, wie das hier so üblich ist. Zum Beispiel am Backofen, der wird äh, neu stabilisiert, da brauchen wir Maueranker für und die bin ich gerade am Schmieden. Ich jetzt mal raus. Zuerst also, habe ich sie gespalten und nach der Spaltung wird das halt umgebogen. Hier kommt in die Mitte kommt noch ein Loch rein, wird aufgedauert. Und dann ist das praktisch ein Maueranker, wo, wo zwei, eine Eisenstange mit die Wand, zwei Wände zusammenkommt. Ja, die Schmiede an sich ist Ende des 18. Jahrhunderts. An der Seite haben wir Blasebalg. Hier wird noch alles von Hand tätig. Das ist wohl auch das Schöne daran, weil ich gerne eine Arbeit von